Вот вы. Вон, это форт музеем сделано. бум а За ручку бери и спускайтесь. Исторический музей. С какого он года? Не написано, если честно. Мы здесь уже сделали Понял? церкви, два укрепления, все из дерева. Форт исторический. Сейчас посмотрим, что там дальше будет. Спускайтесь, зайцы. Давай. Давай я тебя сфоткаю. Ой, хвостик. Это вышка смотровая, Богдаш, это же не пушка. Нужно все исследовать, везде посмотреть. Все. Покажись, Богдаш. Светик, выгляни в окошко. ползет. Ку-ку. Пушку пойдем исследовать? Круто. Привет. Мам, иди посмотри. О, чего тут только нет. Тут вообще мушка. Мусор, да. Ну выходите оттуда, власти. И тут вот это еще. Угу. А почему не двигается? Ну как она будет двигаться? Естественно, она не будет двигаться. Ой, Ты ударилась коленочкой, мышечка. Да-да, что там внутри? Ничего. Ничего, небо какое. Ку-ку, и Камилка пришла, а. да, Аечка? А, патроны настоящие. Они пушки эти стреляли ядрами. Раньше были круглые да. ядра. Что у нас за бойкот? А? Все, ты спрятался. Камилька! Пойдемте. Пойдемте исследовать дальше, что там у нас есть. Да, пойдем. Ну, а да, мы желтые шорты. Ну, большой этот фур такой, деревянный чистокол. И везде пушки стоят. Ну, сделали как стадион, можно футбол играть. Очень хорошо, кстати. Идем в океанариум. да, смотреть на рыбок. Не сюда, а прямо, дочь растения, это же не наш... А, растения наша планета. Камила! Сюда, доча, нам сюда идти. Камила, сюда! Ой. При входе. Да залезешь, да? Камила, стой, подожди. Ку-ку. Аквалангист Камила с водолазой. Это при входе. Бассейн какой. Хм. Здоровский. Большие, да? Да вас тут не видно. Мама, они большие. да. Да, на экране описано. Это рыба-клоун в поисках Немо, да? Да. Сынулечка, не убегайте за этим. Так, Даша, иди, смотри, иди сюда. Камила, иди сюда, Зайка. Смотри, это морской скат. Видишь? Скат? скат. Вау! Дай, какая рыбка, красотка. Как? Это акул? Нет. А это тот? Нет. Вот и второй скат. Вот и второй скат, да. Красивые какие, да? Смотри, он прям к тебе здороваться пришел. Смотри, здоровается, Привет. Привет. Он, ну, наверное, говорит привет. Привет, да. Ой, глянь, какой красавчик. <laughs> Он разговаривает. Большой, Большой, да. Большой. Большой. Нет, да, развалец какой. Люблю ската. Скатов любишь, да? Он черепашка дальше. Где? Где? А, он там дальше. Она... Где? Где? либо искусственная. Пойдем посмотрим. Да? Сливки. Камерочка, иди сюда. Ну Точно черепаха. А это живая черепашка или искусственная? Нет, это, по-моему, искусственная черепашка. Она даже не шевелится. Да, искусственная. Это игрушка, наверное. Игрушки? Возможно, тут и красота. Да. Как только еще подвели. Понятно? Ну, живая. Точно. Живая плавник, да, шевелится. Ну, он так и хочет тебя поговорить с тобой хочет. Болтает, болтает с тобой, да? Ой, видишь, как болтает. Вот. Здорово. Какой? Много-много, да. А мы вон там крайне. А он чем? Снизу что-то называется. Да, вот какой да, красивый, да? Смотри, какой красавчик болтает. Ой, болтун, ой, болтун. Как и я. Да. Пойдем посмотрим, еще вон белый. Так мы вот здесь пропустили. Вот здесь. Вот еще один аквариум. Большой, смотри какой. Большой. Смотри какой. Тоже смотри какие. А вот этот. А здесь маленький. Такие вот. Много, много, много маленьких, да? Амелик, рыбки, да? Давай, иди подсажу. Привет, смотри, кто там! Богдаша! Эй! Я чего Слабовато видно, конечно. Рыбка, смотри, у него глазик блестит. На видео, на видео глазик. Где? Где? Глазик, смотри, блестит. Где? Маленькие рыбки. Как красиво сделано сейчас. Привет, Богдаша! Богдаша в пузырьках. Здесь тоже описание. А вот еще какой-то, смотри, аквариум. Не совсем там чисто. А что, там нельзя Ой, как быстро поплыли. Испугались тебя, наверное, да? Давай. Акула! Да, это акула. Смотри, Камила, акула. Вот она. Пусть. И Камила у нас бухнулась. Смотри, какая. Я вот она. Акула, А Вот она, Акула. Видишь? Пойдем посмотрим, где Вон еще одна лежит, да. Ну, вот большая. Да большая, да. Ой, скелет ты нашел. <laughs> Нет, он а Вот акула лежит. Нет, это не акула. Это похоже на самасу. Интересно. Ну, когда я смотрел, у него нет ушков. Нет, нет ушков. сюда. Пойдем дальше. Там еще один аквариум. Камила, ты подпустила. Камилочка, не убегай, зайка. Иди сюда. Иди сюда. Я пойду, Мила. Вот он, тоже много маленький. такая хорошая рыбешка. Ух, какая красотка. Вот это точно сумма. Это точно Видишь, у него какие да? А они когда большие вырастают, они а кушают людей. Между прочим, да, они могут человека сесть. Они очень-очень большие вырастают. Привет, Где? красавчик. Как ты, мам? Больше, больше. Где? Больше. Где? Рыбка. Рыбка. А, рыбка. А, тоже какая страшненькая. Это рыбки. Да? Он большой. Большой какой, да. Какая Смотрите, симпатяшка. Там ну, была. Красивые? Ну, какие маленькие. Маленькие милашки, Симпатяшки. Их ты. Много, да? Пойдемте. Пойдем. Пошел. Это сон. это сон. Это сон. Это это не сон. Это не акула. это похоже на акулу. Ну что, тебе понравилось? Да. Классно? Да. Вот и все. Ну, правда, он не такой большой, да? Ну да, мне вот этот вот больше всего аквариум понравился. Такой. И вот подводная кися. Да, подводная кися. А? Такая акулка плавает тут. Здоровская. Акула, съешь, пожалуйста, меня. Съешь тебя? Да, да запросто. Не будешь плакать? Нет. Пойдемте. Кися вот. Все, всем пока. Кися подводная. Ставь да. лайк, подписывайся на мой канал, Богдан Власть, жми колокольчик. Пока. Пока-пока.